a tutaj resztki jakiegoś poniemieckiego napisu na ulicy Kościelnej 27, na kamienicy na ścianie kamienicy przy ulicy Kościelnej 27 w Strzegomiu. Niestety nie za bardzo mogę odczytać co tam jest napisane.